Thank you. Բարև բոլորին, ծերեդ եմ ես Անժելան եւ այսօր իմ հյուրն է Անին։ Ողջույն, ես Անին եմ։ Քանի որ դպրոցները մոդենում են, այսօր Անիին հետ որոշեցինք նկարել Back to School վիդեո։ Վիդեոյի առաջին մասը կարող եք տեսնել իմ ալիքում։ Անիի ալիքի հղումը գտնվում է ներքև նկարատության հատվածում։ Այս վիդեոյի վերջում ձեզ սպասվում է մրցույթ։ Դրա համար նայեք վիդեոն մինչև վերջ որպիսի իմանաք մրցույթի կանոնները։ Ձեզ մաղթում ենք հաճելի դիտում։ Պատրաստում ենք կոնֆետի տեսքով գրչադուփ։ Ունենք այսպիսի վարդակույն կտոր, մեջտեղ դնում ենք մի քիչ հաստ սպիտակ կտոր եւ վերևը սոսնցում ենք եւ ձալում ենք սենց։ Նույնը անում ենք ներքևում։ Ցեպը դնում ենք մեջտեղը, սոսնցում ենք երկու կողմերը եւ բացնում ենք իրար։ Այս երկու կողմերը էլի փակցնում ենք իրար։ Ռեզինով կապում ենք երկու կողմերը եւ վերջ։ Հաղորդարարում ենք այս բաժակը մատիտներով։ Նմանատիպ սկոչի վրա նկարում ենք սրտիկ, կտրում ենք Եվ պակցնում ենք բաժակին մեջ տեղը։ Սերդեգին շուրջը նկարում ենք գետեր, սենց, Խառնում ենք սկոչը։ Մադիտները զարդարում ենք վարդերով։ Սպունգը դնում ենք բաժակի մեջ եւ մեջը դնում ենք այս զարդարված մատիտները։ Գանաչ տղտեր գտրում ենք սենց, Եվ դնում ենք պաշագի մեջ։ Պատրաստում ենք այս նոթադեդրը մատիտի տեսքով։ Այս տետրակը կտրում ենք մեջտեղից։ Վրան պակցնում ենք այս տեղին տուղթը։ Այս հատվածը կտրում ենք սենց։ Վրան պակցնում ենք Եվ այս հատվածում բացնում ենք այս նարնջագույն դուխտը։ Տետրագին ծայրը ներգում ենք սև, կանոնով գծեր ենք գծում և վերջ։ Ահա եւ վերջացրեցինք մեր DIY-ները։ Անժելա, իսկ հիմա ասա մրցույթի կանոնները։ Ուրեմն, մրցույթի մաս Բարեկամներիամ են մրցույթի մասնակցելու կանոնները հետևյալն են։ Առաջինը՝ բաժանորդակրվեք իմ ալիքին եւ Անի DIY ալիքին։ Երկրորդ՝ այս վիդեոյի ներքևում գրում եք կոմենտ, թե մասնակցում եք մրցույթին, նաեւ գրում եք ձեր Facebook-յան կամ Instagram-ի անունը, որովհետեւ ես իմանամ, թե ոնց պետք է կապնվեմ ցեզ հետ։ Անժելա, իսկ երբ ես հայտարարելու մրցույթի հաղթողին։ Ուրեմն իմ հաջորդ վիդեոյում, որը լինելու է էլի back to school վիդեո, այնտեղ կհայտարարեմ հաղթողի անունը։ Մնաց բարձենք, թե ինչ ես նվիրելու հաղթողին։ Ուրեմն հաղթողին ես նվիրում եմ այս սիրուն շակարի տեսքով կրճատուփը, այս մադիտի տեսքով նոտա դեդրը, Եվ այս սիրուն բաժակը զարտարված մատիտներով։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, Կհանդիպենք շատ շուտով։ Ուրեմն ուզում եք իմանալ մենք որտեղ ենք նկարել ու դիտում։ Այստեղ։ Տարեկ բոլորին ծերել եմ ես Անժելան եւ այսօր իմ հյուրն է Հանին։ Այդ դասը զահերու կնա, հերու կնա, հերու կնա։ Մի քիչ կնա։ Okay. وقتی اون یه ثانی نم. ام لمن حسن جلسه. بیشتر یارکی ماست. بیشتر این بار برای تکی مالی.